At the end of the day, if people nick shit, yeah, just don't let me catch you because if I do catch you nicking anything from property, yeah, don't kid yourself for a single second that I will not chop your fingers off. Don't kid yourself, whoever you are, like, don't kid yourself. Because I will cut your fingers off, like, if I catch anyone nicking, like, I'll treat you like it's Arabia, like, and then things will come off, like. Pojď si, pojď si zmrde, pojď, pojď, pojď to pokno Nemám noc, až tohle budu hrát na koncertu Ty budeš černý jak Windows Já jsem sám jak slow S ničím stožá byl nás asi sto To jsme říkali stop, ty na to nemáš dost Ty se rozprskneš jak dot Pozerský repy jenom svaly nebo slova Žádná cesta nedobije nikdy moji loď Já jsem jeden ze sta Nikdy jsem nedal deska, ale do lidí report Nemám důvod, důvidu, patří k tvýmu room. Já si jedu, jdu na tour, nature proof, profesor, supervizor Jsem ten duch, co má důvod vytvářet ruch Ulice strž, ty si ty tvý debilní keci do prdele Pod tím nám strč, hubu drž, neboli tvůj plk Mrk, mrk, policie fízla Sedu na tebe jak výzly, sedu na tebe jak výzly, Sedu na tebe jak výzly. Teslim tvé syn Prát já se nemusím, se nemusím Když stanu nebo když se orosím Sotva vylezu ven, musím rozpustit ten Zalezu si ke kompu a felím se stolem Felím se svým mozkem, máš dosranou věc Tak ti zavěsím, jsem rád, když můžu nahrávat Karty rozdávat a vyhrávat Já nejsem zrádná posádka a kdo si ty, to já vím Ty si ten mým posluchačem, na mým a mě nevadí, že mám stovky schlídnutí Psát já umím líp, než uměj oni, víš každý to ví, každý to dobře slyší, jak kdo ne Ten se to brzo dozví Momentálně jdu nahrávat nový CD Podcast.